करने हैं हब्बिल कुल मिम्मा याति इला मारिफतिन बितरीक़तिल मज़कूरति अमामहा हब्बिल चेंज ईच नकिरा इन इनडेफिनेट मिम्मा याति फ्रॉम the following ठीक है to معرفة بالطريقة المذكورة uh, بالطريقة with uh, mentioned with the, way with the method or way mentioned in front of it okay أمامها in front it سيارة بالإضافة سيارة सयारतुर्रजुली इस तरीके से सर ओके सयारतुर्रजुली सयारतु अली ओके रसूलु बितहलियतिहा बी बी अर्रसूलु अर्रसूल ओके उस्ताजु बिन निदाई या उस्ताजु ओके okay. इस्तखरिज मिन مثالين للمضاف إلى معرفة ومثالين للمضاف إلى نكرة two مثال from two examples from um, مضاف to um, definite and two مثال مضاف to in, uh, indefinite okay مثال للمضاف إلى معرفة um, जैसे है सयारतु हामिदिन okay रसूलुल्लाहि um, without alif lam Oh, Rasulullah रसूलुल्लाहि والمثالين للمضاف إلى نكرة अ, इसने तो वैसे मुजारफ हमने ये कहा था कि हम लेसन से निकालें लेकिन आप खुद ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है ठीक م, للمضاف إلى نكرة كتاب رجل किताबु रजुलिन ओके अ, قلم ولد कलमु वलदिन ओके ثلاثة أمثلة لاسم الفاعل المشتق من الفعل ال- آه، فعل الثلاث- الثلاثي المجر- مجرد Uh, three examples لي for اسم الفاعل اسم فاعل مشتق مشتقي derived derived from the فعل ثلاثي مجرد not something find mistaken like the salad. simple field which is made from three letters. Okay. जी सर इसकी इसम फाइल होना चाहिए बस कोई भी इसम फाइल उसने क्या लेस फाइल आप खुद से बता दें इसम फाइल जैसे सर आ, नाम हो हामिद कोई सा भी नाम वगैरह इसमुल फाइल जो काम करने वाले को शो कर रहा जैसे कातिब जालिस ठीक है जी जाहिब ये सब इसमें फाइल है मिसालन लिन्नसबी मिसाल एक नसब की मिसाल वो कह रहे लेसन से निकालें जैसे इस्लामी हो गया यहूदी हो गया इस तरह के अब बुक में पता लेसन में पता नहीं कौन से होंगे युजरत तमरीनानी शफावियानी आतियानी युजरत तमरीनानी means युजरा means start start exercises two exercises yes شف ويجان الآتياني شف شفويجاني oral ويجاني oral oral oral adiyani following following Yaqul start the following two oral exercises okay start the two oral exercises يقول كل طالب لزميله يقول كل طالب each student says yeah should لزميله say should says لزميله uh, to his colleague yes أعطني قلمك give me your pen كتابك أعطني كتاب atini kitabaka आदीनी किताब का आदीनी दफ्तर का ये इसकी सर मिसालें बताऊं नहीं इसमें मिसाल नहीं बस ने ये एक समय प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि क्लास में एक स्टूडेंट अपने दूसरे से कहे कि मुझे अपना पेन दो मुझे अपनी किताब दो मुझे अपना नोटबुक दो बस इसमें और कुछ नहीं है يقول كل طالب لزميله مشيرا إلى زميل آخر كل طالب each student should say لزميله to his colleague مشيرا to point other stu- pointing to point pointing to pointing to other colleague آته كتابك uh, give him your book آته دفترك give him your notebook آته مبراتك give him your uh, sharpener eraser correct sharpener. correct تعلم الأفعال الآتية نادى ينادي نادي دفع يدفع ادفع نفدا ينفدو تقول نفدت نسخ هذا الكتاب في المكتبة نفدا فائدة اٹھانا ينفدو نفدا mean finish finish अजान हो रही है think pause the recording sir नमाज हो रही है अजान हो चुकी है चलो ठीक है आपने पढ़ लिया भी नहीं पढ़ी मैंने सर सुनते पढ़ लिया बाद में पढ़ लेती हूँ ठीक यनफदु तकुलु तकुलु you should say you will say you will say नुसखु हाजल किताबी फिल मकतबती नुसखु this book Nusahu copies. Copies. Copies of this book. Copies of this book fil maktabi um, fil maktabati in the library. Nus Nusahu or नफीदत रैन रन आउट ख़त्म हो गई इस किताब के जो नुस्खे हैं वो इस लाइब्रेरी से या दुकान से ख़त्म हो गए the copies of this book have run out from the shop book shop सल्लमशा लहू अई आता हो ईजा हो सल्लमा सल्लमा था सल्लमा handed over handed over this thing लहू for to him to him I to him handed over thing to him I आता हो I or Artahu Ijahu uh, gave him. He gave him. He gave him. Ijahu. Ijahu ka bhi se hoga sir. Yes, Ijahu basically mean only him. Only him. Takulu, you will say, Salam tu daftara lil mudarrisi I hand over. I handed over. I handed over. I handed over. Uh, daftara this notebook lil mother. the the notebook lil mother, resi to the teacher. I handed over this um, this notebook to the teacher oh sorry that ah. the notebook to the teacher You sell yusallimu hand it over amma sallama alayhi fa'anahu uh, amma as far as as far as sallama alayhi uh, hand hand over alayhi on it famanahu no, Sal this is Salama has different meaning. Achha. Amma oh, as Salama, he said salam. He said salam. He to him. He said salam to him. who? Um, its meaning. So its meaning is? So its meaning it. Qala lahu. Um, said to him السلام عليك عليك وقد عرفت ذلك من قبل وقد عرفت ذلك من قبل and perhaps you and per, perhaps you know that من قبل Bef- before yes you basically mean perhaps you already know that perhaps you know that you already know that سلم يسلم سلم يسلم تقول انقلبت سيارته ولكنه سلم تقول you, will said انقلبت yes انقلبت overturned ulti ho gayi overturned yeah. our tent, Sayaratuhu his car, Walakin Nahu Salima, and but it is saved. But he is safe. But he is his saved. car our overturned, but he is safe. But he is saved. Hati Jamal Asma'il Atiya. Kisa Akyasun. Okay. لوحة ألباح أوكي خريطة آه خريطة كرة آه نعم. خرائط خرائط غلاف آه غلاف غلاف غلف غلف غلف لسان ألسنة ألسنة آه، جد جد أيد ما زد فوق تحت okay next we have a new lesson अच्छा एक मिनट रिकॉर्डिंग को पास करें